Nous sommes euh, dans une nouvelle édition donc euh, cette année pour euh, le festival de cinéma espagnol de Marseille Ciné Horizontes donc avec un petit tournant dans l'histoire dans de, du festival c'est que nous avons une nouvelle présidente qui remplace Jocelyne qui a gardé ses activités auprès de l'association Ciné Horizon del Sur c'est ça Horizontes del Sur Jocelyne présidente de l'association Horizontes del Sur et elle est présidente d'honneur du festival Cine Horizontes. Et nous sommes deux co-directeurs. Voilà, alors Marie-Rose carton c'est comme ça qu'on Pina, on dit. Ah, vous voyez, je veux faire l'espagnol de partout. Hein. Et donc, et, Domingo Garcia Canedo. Exact. Donc, euh, une transition obligatoire, puisque vous, vous secondiez Jocelyne depuis pas mal d'années, et puis vous, vous étiez en partenariat avec le festival depuis pas mal d'années. Oui, bon, eh, Marie-Rose était déjà dans les festivals, avait des, de lourdes responsabilités dans la programmation. Et moi, je, venais au festival quelques jours seulement eh, pour des collaborations un peu, un peu ponctuelles. Alors, un petit peu plus à faire, cette année, quelles sont les, les originalités puis les points importants de cette édition Est-ce que on continue comme euh, comme c'était ou est-ce qu'on apporte des, modifications en fonction justement de qui est un homme, une femme, qui est euh, Disons que cette année c'est une année de transition. Mmh. Donc les modifications elles n'ont pas pu se se faire euh, de façon radicale puisqu'il fallait quand même qu'on continue un peu avec ce qui se faisait. La seule, euh, on a continué donc avec le prélude. La seule chose, c'est que on a voulu que ce prélude ce soit euh, non pas un grand invité, non pas qu'on n'ait pas voulu de grand invité, mais on a pensé que justement ce, prélude qui souvent avait lieu dans, dans, un cinéma autre que le Prado, parce qu'il n'était le, Prado, on était, on pouvait y être reçu du 8 au 16. Comme l'an dernier, ça avait très bien fonctionné avec le cinéma cubain à l'Alhambra, on a pensé que ça serait bien d'ouvrir davantage cette possibilité de, de cinéma cubain, cette découverte de cinéma cubain. Donc ça, ça peut être considéré comme une nouveauté. Euh, le fait de renouer avec la littérature et avec... Euh, oui, ça, ça, il y a, il y a quelques, quelques petite différences, mais dans la, structure est plus ou moins la même, parce que bon, on est un festival de cinéma espagnol, évidemment, on est euh, toujours obligé de présenter les, derniers films euh, espagnols mm-hmm. mais je pense que par, par la suite, euh, on va travailler aussi sur des volets un peu spécifiques, sur différents aspects du cinéma espagnol sur des thématiques euh, mais toujours l'actualité commande euh, oui, de toute façon, c'est la, la, la, continuité quand même, c'est le changement dans la continuité, on peut dire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, quand on connaît le festival et qu'on a des adeptes, parce qu'il faut voir que vous remplissiez à chaque fois les salles, hein, donc ça c'est important, parce que le public vous suit depuis de nombreuses années, donc c'est vrai qu'il ne faut pas tout bouleverser d'un coup, et puis en même temps, c'est le cinéma, les gens sont là pour du cinéma, donc c'est vrai que, voilà, vous devez apporter des plus. Moi je pense que c'est ça que la nouvelle équipe doit faire. C'est ce que, ce que que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la petite nouveauté peut-être, ça sera le fait qu'on ait introduit euh, séries télé euh, qui n'existait pas auparavant, parce que ça a beaucoup d'importance en Espagne. Euh, il y a un public fidèle pour ça. Euh, et ça a été effectivement la réalisatrice qui, qui, qui a fait cette série télé, c'est une réalisatrice de cinéma au départ. Donc ça, c'était important. Et le fait que, effectivement, bon, ben, on continue à faire découvrir des, réalisateurs qui sont reconnus en Espagne, mais qui malheureusement, euh, la reconnaissance, elle ne dépasse pas les frontières. Mm. Et c'est important que le public euh, marseillais ou le public régional, puisqu'il y a quand même des séances qui ont lieu hors Marseille, découvre ces réalisateurs qui ont de l'importance en Espagne et qui ont, envie de venir justement pour se faire découvrir euh, à Marseille, parce que pour eux, Marseille, quand on leur parle de Marseille, ah Marseille, le festival de Marseille. Est-ce que justement la distribution de films espagnols qui parfois, on sait, sortent euh, sur Paris ou même parfois ne sortent pas en France, est-ce que vous n'avez pas l'idée justement avec les autres festivals de cinéma espagnol de vous grouper pour diffuser ces cinémas au dehors des festivals Est-ce que ce serait pas une, petite idée importante Parce que c'est vrai que moi, parfois, je vois des films espagnols euh, qui sont faits et je reste sur ma paix et je me dis heureusement qu'il y a Seigneur Horizontes ou le Festival de Toulouse pour pouvoir découvrir ces, ces films-là. Oui, il y, a, pas mal de... Bon, il y a des films espagnols qui sont achetés, qui sont euh, distribués en France, mais malheureusement, euh, parfois dans des, dans des conditions très précaires, dans très peu de cinémas, pas dans toutes les villes. Et justement, je crois que qu'il faut une plateforme de distribution des films parce que le public le demande. Mm. les, festivals euh, de cinéma espagnol euh, en France affiche euh, affichent complet, presque. Il y en a combien en France Important, important, il y a Toulouse, Montpellier, Nantes, il y a il y a Biarritz, Biarritz aussi, Ciné Latino à Biarritz, il y a... À Annecy, il y a une biennale qui recommence ainsi et eh, Cine Horizontes. Disons qu'il y a, bon, il y a pas mal de, Alors, festivals différents aussi à, à Paris. Oui, oui à Paris, qui est un festival aussi qui, qui, a lieu au mois de juin. Hmm. Alors pour en revenir à Cine Horizontes, donc cette année, euh, la programmation, donc les derniers films qui sont sortis en Espagne, certains peut-être qui ont tenu des prix, comme vous nous dites à chaque fois, pour les Goya. Euh, quels sont vraiment les temps forts de ce festival En quelques minutes Alors, euh, les temps forts sont liés un peu à, nos invités déjà, bon, avec mmh. Sergi Lopez. Mmh. Et, Barbara, et Barbara mmh. qui sont les les, disons les, invités les plus euh, prestigieux, je dirais pas ça, mais qui, ont plus de reconnaissance actuellement. mais il y a des, jeunes réalisateurs, par exemple Arantxa Echevarria, qui est une femme qui a beaucoup travaillé dans, le domaine du cinéma, c'est son premier euh, long métrage. Mais c'est un long métrage qui va marquer une époque. Mm. Comment il s'appelle Carmen, Carmen, Ilola. C'est, euh, C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est un film qui, à la quinzaine des réalisateurs, le soir de la présentation, pendant cinq minutes, euh, le public était debout, euh, bon, l'équipe aussi, à applaudir. Et, certes, le public qui va à la quinzaine des réalisateurs est un public convaincu déjà, mais, bon, difficile quand même. Voilà, mm. et, franchement, l'équipe avait les larmes aux yeux euh, de voir le, comment ils étaient reçus, sachant que les gens ah, ne nous enfermez pas. Hein. Non, ne nous enferme pas, <laughs> ne vous inquiétez pas. Les gens qui, les, acteurs de, de, de, ce film, ce sont des non-professionnels. Et c'est un film extraordinaire qui traite d'un sujet sur l'homosexualité féminine dans le monde gitan, donc avec beaucoup d'écueils, mais qui fait ça avec une délicatesse, une pudeur, c'est un film extraordinaire, ah, franchement. Et justement, puisque j'aborde ce sujet, hmm. plusieurs films, au moins trois, dans notre programmation, mais c'est un peu le fruit du hasard, euh, traitent de l'homosexualité, mais tous de façon différente et tous avec beaucoup de pudeur. Et Absolument. Enfin, qui euh, les films peuvent être réellement vus par tous les publics et ça va permettre d'avoir un autre regard sur la différence, sur la différence comme le film Campeones qui, est, qui traite de déficients euh, intellectuels mais, qui nous amène du rire aux larmes et, et qui nous fait voir la vie d'une autre façon. Mm. C'est-à-dire qu'en voyant ces films, on peut se dire Bon, ça donne à réfléchir et on peut se hmm. dire, bon, euh, est-ce qu'on ne ferait pas bien d'avoir un autre regard face à notre voilà, prochain Et de lutter contre l'homophobie. Parce que comme le film dernièrement qui est sorti, Girl, je ne sais pas si vous l'avez vu, hmm. mais bon, qui avait été aussi présenté à Cannes, et qui a eu un beau succès public. Et donc c'est quand même important que justement il y ait une ouverture et que le public connaisse un petit peu tout, euh, toutes les facettes de, l'âme humaine et puis de, de, notre structure euh, physiologique c'est important de, parler de ces, de faire débat, parce que même temps, ça devient naturel. Et donc, pourquoi bah, pas de ne pas l'inclure complètement dans la société et ne pas rejeter toutes ces personnes comme les personnes d'autres pays ou, de d'autres conditions sociales. Ou les, les personnages des campeones, par exemple, bon, ça a attiré l'attention justement des jeunes. Il y a au moins 2000 il y a 2000, scolaires, scolaires, qui vont aller, voir, ce film, ce film. qui l'ont demandé. Et eh eh oui. Alors, ça, ça c'est intéressant. Ça évitera euh, beaucoup de choses, je pense, que, ces films soient vus par les jeunes aussi. Voilà, parce que réellement, euh, ce, sont eux dans ce film, ce sont ces, jeunes qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont réellement des déficients intellectuels, ce sont eux qui nous donnent des leçons. À un moment donné, je crois, dans, les films, euh, le dit à, Javier Javier Gutiérrez, mais c'est toi le différent. C'est toi qui es différent. <laughs> Pas nous. <laughs> Alors, pour finir, les autres thématiques, qui, parce que je sais qu'il y a plusieurs thématiques chaque année. Donc cette année, quelles sont les euh, autres thématiques qui sont traitées Je ne sais pas si on peut parler de thématiques réellement. il y a différents points. Hmm je, crois qu'il n'y a pas, une thématique euh, particulière parce qu'on a, on avait, eh, on avait parlé à un moment donné de diversité. Hmm. Parce que, parce que les, films sont très, très différents les uns des autres. Il y a aussi une diversité linguistique aussi, parce qu'il y a des films en espagnol, en catalan, en, basque et eh, la, diversité de, sujets, la diversité des personnages, alors la diversité de la société, tout ça, c'est qui fait la, richesse euh, d'un pays, d'une ville. Euh, bon, et on est à Marseille, alors ça, euh, <laughs> c'est, l'endroit <laughs> pour parler de ça, je crois. Et en même temps, depuis quelques années, en tant que spectateur aussi, je me rends compte que le public est divers, il n'y a pas que des gens de langue espagnole et hein, des Espagnols. Donc c'est vrai que vous avez su drainer un public autre. Et donc c'est la découverte. Et donc moi je sais qu'il y a des personnes qui viennent même de, Toulouse. De, vous voyez, euh, parce qu'il y a des films qu'ils n'ont pas vus au Festival de Toulouse. Donc c'est quand même important tout ça. Donc les gens viennent se déplacer pour, pour un événement. Parce que c'est ça un festival, c'est un événement. Et nous on est content euh, d'être partenaire quand même avec Cine Horizontes sur cette édition et depuis quelques éditions déjà. Voilà. Donc ce que je souhaite donc c'est que le public soit toujours aussi présent ah. du 8 au 16 novembre prochain, donc c'est très bientôt. Donc euh, les gens peuvent déjà acheter leur place leur... Oui, oui, au, Prado. Alors euh, on tient à signaler effectivement le, prélude cubain, c'est le 3 et le 4 novembre, entre l'Alcazar et l'Alhambra. Mhm. Et le 7 novembre, à l'Alcazar, il y a une rencontre littéraire avec l'écrivain euh, multiprimé Antonio Muñoz Molina à l'Alcazar également. Et ensuite, réellement, le festival sur le cinéma commence le 8, Au, cinéma Le Prado. Et il y a bien sûr des passes pour les, pour les fidèles, voilà, pour voir les plusieurs fidèles. Les passes sont en vente au cinéma Le Prado euh, et ils seront valables également au cinéma, le, disons qu'au cinéma Le César. Pour le, film Carmen y Lola qui va passer au cinéma Le César, il n'y aura qu'une projection là-bas. Euh, sur présentation du pass, ils auront le, le tarif du pass. Euh, appliqué Voilà, alors on souhaite une bonne édition. comment on le dit en espagnol Que haya suerte. Voilà. Y no te lo pierdas. Y no te lo pierdas. <laughs> Ça, c'est une phrase qu'on connaît puisque c'est toujours repris à la fin de la bande-annonce du festival que nous allons bien sûr diffuser puisque je, je suppose qu'elle est prête. Oui, oui. <laughs> voilà. Donc les gens vont avoir une diversité d'images et d'avoir envie, parce que vous donnez chaque année envie, avec ce prélude et avec ces, tout ce qui est fait dans le festival, vous donnez envie d'aller voir ces films-là. Merci, beaucoup à tous les deux. Merci. Et bonne continuation en tant que co-président. Merci, merci Gérard. <laughs>